सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा ही